Витископ. Как сейчас себя ведет Force India, что э, Виджей Малия думает попросить, там, просить денег у Берни Эклстоуна, вот слава богу, что хоть э, кейтером этого не делает. Потому что, ну, это бы было, на самом деле, это выглядит очень глупо. У вас нет денег э, содержать команду, Э, ну, значит, не приходите, заканчивайте чемпионат, и все, в следующем году не выходите на старт. Понятное дело, что можно сколько угодно говорить о том, что э, чемпионат потеряет зрелищности, да, если будет там, возможно, меньше команд, но больше машин, я имею в виду по три болида. Э, но в целом, и ладно, там, бог с ним, у Кейтерома нету денег, можно просто молча, да, свернуть команду, прекратить выступать, Но нет, они вот, <laughs> вот эти вот попытки э, зацепиться хотя бы за что-то, да, это краудфандинг, э, там сбор денег на, на то, чтобы поехать последнюю гонку. Один вопрос, зачем? Я знаю навіщо. Вони е, завдяки краудфандингу розпродали весь хлам, який у них залишився на базі. Прийшла адміністрація і вирішила оцінити, що у них є. У них є е, кілька шасі, у них е, формально є ліцензія на участь в чемпіонаті. Е, у них е, є якісь контракти із постачальниками, плюс у них є безліч атрибутики всього старого хламу, який залишився на базі в різних коробках. Вони вирішили розпродати спідні, шоломи, перчатки гонщиків, ярнотрулі Віталія Петрова, Хейкі Кавалайнена, все це взяли. Вболівальники викупили величезну частину, але вони розпродали все, що можна, що вони збиралися продавати за вироком суду, враховуючи, що команда по суті, була банкрутом. Оголошена. Отже, е, гроші якісь виручили. Куди вони підуть? Питання. Команда Кейтером, я не знаю, чесно, за вот, ну, начиная с 2010 года в чемпионате, она мне не запомнилась абсолютно ничем, и ну, над ней только смеялись. Вот. Если команда, даже Маруся, при гораздо меньшем бюджете, и то периодами где-то на что-то могла претендувати і все-таки хоч якісь очки, але вона заработала. Особливо минулий рік був яскравим, е, враховуючи, що в Марусі був дуже слабкий мотор е, Косфорд, а у Кейтером вже був мотор Рено, і Кейтером програвав Марусі. Е, приклад команди Red Bull, я думаю, треба ставити усім початковим командам. Тому що е, так, Дітріх Матішес прийшов і вклав гроші в команду на початку, але за останній рік він вкладав 20 чи 30, до, до, до 20, до 20 мільйонів. мільйонів. Це компанія його вкладала. Решту грошей або це призові, або це гроші від спонсорів. Ось вам бізнес-модель. Треба приходити і робити бізнес, а не чекати подачок від Берні і сподіватися, що Берні дасть гроші, яких вистачить просто брати участь в чемпіонаті. А все інше це можна вже. Е, знімати кеш із рента-драйверів і усього іншого. І це вже е, у наука Моніші Кальтенборн і усім іншим, які е, Моніша взагалі перетворила команду Заубер, колись дуже шановану. Е, на команду, яка зараз відверто просить максимальну грош, суму грошей від гонщика для того, щоб все просто взяти участь в чемпіонаті. Плюс вибиває гроші у Берні, щоб він всі ці витрати на себе покривав. Маючи таку базу, яка є в Заубер, можна було трішки ПСА підтягнути і спробувати переформатувати команду. Заубер теж виглядає повним посмішищем, на самом деле, при всій цій ситуації. Це ситуація з контрактами. Э, пять претендентов, никто, причем каждый из них не знает вообще, что, что его ожидает в следующем году. Это выглядит довольно смешно. Еще несколько лет назад вспоминаю команду Заубер, которая всегда удивляла, э, потрясающе работала с резиной. То есть, да, это команда, которая э, при очень небольших бюджетах Э, умело добиваться того, чего периодами не мог добиваться даже тот же Red Bull да, в плане работы с резиной, э, когда и руководил еще Петер Заубер. И тут приходит Маниша и буквально за два года сводит команду, ну, откровенно говоря, я, откровенно говоря, к дну. Я думаю, что если бы не наработки там прошлых лет, э, более-менее неплохого болида и еще какого-то не знаю, инженерного состава довольно качественного в команде, э, Заубер сейчас бы однозначно составлял бы компанию и Кейтером, и Маруся. Витископ. Спортивне відео.